Gruaja lind binjakë me ngjyra të ndryshme të lëkurës. Ju lutemi bëni subscribe e sato. Një nënë mbeti e tronditur pasi lindi binjakë me ngjyra të ndryshme lëkure. Chantelle Broughton, njëzet e nëntë vjeç, thotë se ajo pyetet rregullisht a janë të dy tutë që kur mirëpriti Ayon dhe Azirah në botë në prill. Djali Ayon lindi në spitalin e qytetit Nottingham me sy të gjelbër dhe lëkurë të hapur, ndërsa vajza Azirah ka sy kafe dhe një çehre shumë më të errët. Lindje të tilla janë kaq të rralla, saqë ekspertët e gjenetikës i kanë vlerësuar më parë si në një në një milion. Chantelle thotë se ajo duket e bardhë, por është e përzier për shkak se ka një gjysh nigerian nga nëna, ndërsa babi Ashton, gjithashtu njëzet e nëntë vjeç, është gjysmë xhamaikan, gjysmë skocez. Nëna e tre fëmijëve zbuloi se binjakët nuk dukeshin shumë të ndryshëm nga njëri-tjetri në lindje, por me kalimin e javëve, çehrja e lëkurës së Azira filloi të bëhej më e errët dhe më e errët, përcjell Klan Kosova, tv. Ajo thotë se binjakët katër muajsh tani kanë personalitete krejtësisht të kundërta, por duket se po shkojnë mirë. Chantelle, një infermiere ndihmëse nga Nottingham, tha, Jam shumë e lumtur që dolën ashtu siç janë, familja jonë e vogël unike. Azira ishte pak më e errët në lindje, por nuk mund ta dalloje vërtet. Tani me kalimin e javëve, ajo ka arritur në pikën ku është më e errët se babai i saj. Çdo disa javë miqtë dhe familja ende thonë se nuk mund ta besojnë. Chantelle thotë se binjakët tërheqin shumë vëmendje kur dalin dhe bëjnë shaka, ajo imagjinon se njerëzit besojnë se kanë baballarë të ndarë.